здорово, чувак. Ну что ты, как дела? Нормально, да? Ну что с деньгами? Россия! Россия! Охуенно, братан! Охуенно! Welcome to Russia! hamma ссылкасini kirib konkretно registratsiya o'tasizlar albatta нормальный pul ishlaysiz xo'pmi kelasi videoga ko'rishguncha hammaga assalomu alaykum aziz do'stlar bugun mana siz yana chasharov mardoni kanalizasiyalar youtubeda bugun mana biz to'rttalamiz to'rtta o'zbekistonlik rossiyada городе екатеринбург o'tirib biza uje qilib maza qilib problema yo'q hammasi eshkak hop bu yoqdan o'zi chiqqaqa bormoqchimiz qani ayting chaqirdik mana shu bir bir deb mazgil qilib qoldim mazomga bugun hozir aytgancha bizga hozir oldin tog'alar keladi tog'alardagilar pogon degan o'zlari tushunasizlar ularga biz угощать qilib demoqchimiz burgerni bugun mana hozir на самом hozir malikaxon bugun tug'ilgan kuni malikaxon tug'ilgan kuni o'tiribmiz bugun oylik oldilar bir oyga 12 ikki ming rubl mana ahadbek bugun ahadbek ham bugun oylik oldilar o'n sakkiz ming oylik olib o'zini yo'qotib qo'ydilar merch qilib red bulllarni tashlab o'zbekistonda hayotda red bull ichmagan bu yoqda red bull ishlayapti ko'chaga to'g'ri to'gri to'g'ri to'g'ri ana shu gapga man yuz foiz qo'shilaman endi o'zbekistonda red bull tugul boshqa narsa ham yo'q o'zbekistonda faqat prad ichib yo'q yo'q prad ham akva hibray deydimi akva akva akva akva ichgan akva dresa nima deyapti Аква, аква. Аква. Ага. А, ну понял, как я не знаю такую напитку. Хочешь гаприн? Gaping, gaping. Ahadbek. Mana Ahadbek, endi sizga bir ikki savolimiz bor. Agar qiynalib qolmasangiz, nima uchun Yekaterinburgga keldingiz? Nima qaysi niyatda keldingiz? Shu do'st do'st orttirish maqsadida pul ishlash. Ha, pul ishlash bu yaxshi fikr. Do'st orttirishni o'zimizda yo'qmi? Do'stlar yo'q yo'q endi sherdan ham bir chetdan ham bir do'st olib turish kerakku bu yoqda ko'ryapsiz qanaqa do'stlar bo'lyapti shuning uchun e, sizni ishingizga omad tilaymiz e, sabr toqat tilaymiz tilaymiz yaxshi ishlab unga har oyi kamida besh yuz olti yuz besh yuz olti yuz jo'natib xudo xohlasa bir yilda maza qilib bitta jetran haydab yuring sizda jetran bo'ladi bo'ldi o'lchab streets. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beat bang, still. I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting them. Still hitting them. to the streets, signed Eminem, Ace, triple platinum, still. I stay close to the heat, and even when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a track I wrote to the beat. Street rap like cali weed, I smoke till I'm sleep. Wake up in the AM, compose a beat. Maddox, in the home of drive-bys and acmatics. swapping me, sticky green and bad traffic. I dip through, then I get beat. Representing for the gangsters all across the world. Assalamu alaikum. Bye. <laughs> Мне подарила твое чувство безвозвратно это ну, просто же ну, охуительно. Вот смотри, нож как у меня берет, видишь? Ебать, нормально вообще. Все, все. А нормально, нормально. На меня пряс. Ты хочешь покупать такой телефон? Я куплю. Когда? Паша, смотри меня, рассказывай, о чем ты думаешь. Вот, ладно, думай, скажи мне, пожалуйста, о чем думает женщина? Не знаю, Ты лучше поставь музыку, пожалуйста, вообще Азыр видео балазна, а? Как а? будто на кладбище. Ой, мазуколу, içkiz мәслік ярайды. Только о любви. Нет, о чем думает женщина, скажите мне, пожалуйста. Поставь музыку, пожалуйста, братан. Сейчас. Потом будем снимать, каждый день снимать. Тебя в интернет хочу выложить, братан. Что ты шашлык делаешь сегодня? Меня что ли? Да, уже, уже 16 раз ты в неделю, блядь, 3 почти. 16 раз вон шашлык готовит. Что толку-то? Сейчас кайфуешь э, в этом просто. Сегодня день ВДВ. Ну я знаю, что вы не служил ВДВ, ну, поэтому уважаешь ВДВ. Шашлык мы делаем. Спасибо за ВДВ. С праздником ВДВ. От души, братани. Ты никак не перешагнешь. Что говоришь, я с тобой разговариваю, ёб твою мать. Поставь музыку, все, чтобы я нормально... 100 рублей музыка, молодой человек. Сигарет. 100, какой 100 рублей? Я что, в ночном клубе, что ли, 100 рублей? Шишечок, да? я oldimi? Yo'q. Qochdimi uyga? Siz borib uyga o'tirasizmi yo? Judayam zerikdim. O'tirib, bugun sizni kutib zerikdim. Aha, целый день, да? Паша. А Паша, ты выйдешь. Паша. Она, она, она сколько времени ждала нас? Только честно О, скажи. Паша, а? <laughs> будь мужиком, сколько ждал? Да? Только, честно говори. будь мужиком, сколько ждал, скажи. Три часа? А я? Меня заколебали, знаете? <laughs> Началось время для без, без, без мы должны идти домой, мы пойдем, мы пойдем. Я пока говорю, вот они, соберу... они нас не отпускали, вот я они говорю, виноваты. Я пока, я, они виноваты. А типа да мне не а? обязательно чисто разговаривать по-русски, главное ты понимаешь и все. Ахадык. Что ты? А что ты понимаешь? Как ты понимаешь? oldiz a bunaqa qaragansiz yo'q ekanmanmi biz hozir ketyapmiz axir bilan aylanib yuribmiz ya'ni biz ishga kech qoldik ishga borish niyati yo'q endi bugun bilasizlarmi nimaga bekatda adashtirib uchta bekat o'tib ketibmiz ishdan ronna o'n besh minut kech qolibmiz shuningdek biz bugun dam olamiz ya'ni o'rischa qilib aytganda выходной сегодня nima qilamiz muharna uchinchi kun muharna qilamiz buguni ha biz bega o'ynagan kelganmizda <laughs> yeb ichgan Eshilarga bugun qanday qilamiz biz bu yerga o'ynagani kelganmiz deyaptilar ey <laughs> bey. charchadingizmi ko'p o'ylab charchadingiz mana uchta usti ko'p do'stlarim bor <laughs> ko'p desa ham bo'ladi ikkitasi o'g'il bola bittasi qiz bola endi qiz bolaniki mayli de bo'ladi ikkita erkanman koçu yurgan erken erkanman deb yurgan o'g'il bolalar qilayotgan kılığı bu bilmayman nima bir xotin kishini ishini qilyaptimi bilmayman yo orasida bir haligi bir amborni talashadigan zaifal bilib Oyla evir charchadim nimasini o'ylaysiz kim ekan shu bolalar shu yerda bir yekaterinburgda sverdlovsk oblast rayon region yekaterinburg улица учитель четыре чур бля shu yerda har kuni topaman har kuni bosh og'rib yana nima haqida aytsa bo'ladi ha короче shunaqa gap tushundingizmi achchiq haqiqatdan odamzodni o'zi aytmayman degan gaplarni borku ichidan chiqib ketadida bir gapirayotgan paytda malol kelmay qolgan paytlari nima desa bo'ladi ilhomingiz kelib ketadiku o'sha paytda achchiq haqiqat ichingizda bor yo'q gapingiz хотя бы ikki foiz uch foiz bo'lsa ham borku chiqib ketadida gapirayotgan paytingiz kelib qoladi o'zi o'zi aytish niyatingiz bo'lmaydi lekin просто nima desa bo'ladi sizlarga gapirayotgan gapingizda borku qo'shilib ketadi orasiga как будто ichingizdan shu gapni hozir man aytaman deysiz aytilib ketadida tushundingizmi haqiqat to'g'ri lekin do'st aytishdim dushman kuldirib tushgan deydi man <laughs> faqat aytishdim gapni do'stman chunki lekin charchadim bularni mojarosidan xotin kishini singari g'ar xotini singari bechora ko'ryapti degan umiddaman ana shu bola ham hozir ko'rib turibdida hozir ya'ni hozir emasmi bir где то bir kechqurda ko'rsa kerak kechqurda yuz foiz kirib ko'radi shu videoni sanga taniqli bo'lyapti do'stim yaxshilab qaragin keyin keyin ertasi kelib razvod qilasan yana endi xafa bo'lmagin endi u bolaga emas u yonimdagi bolaga ham tegishli u do'stimiz qizga ham tegishli yana bir sherigim bizga ham tegishli uchta do'stimga tegishli gaplar bu hammasi bir kishiga tegishli gaplar. emas shunga bu mana bu videoga olayotgan nimaga ham tegishli gap tegishlimi tegishli emasmi Elle est, très très très très bonne.